Населенный пункт какой? О, Красно... Самарская область, Красноармейский район, село Колывань. Эм, контрактник. Контракт. Когда подписали контракт? 10 сентября. 2022 э, да, года. 2022. Эм, зашли в Украину когда? О, число ну, 18-19, точно не помню. Какое направление? Направление Запорожское. Запорожское. Э, заходили из Крыма? Нет, не с Крыма, заходили через Белград. Через Белград? Через, через Луганскую область, да. Через Луганскую область, Запорожская... Через на... Луганская, Донецкая. И, ну, так как мы нас везли закрытыми и сказали, что мы именно в Запорожье, какая-то деревня была, вот мы там находились. Вы немного представляете себе ну, карту Украины? Конкретно, ну, 900 с лишним километров. Нет, нет, я, я, нет, я имею в виду, где Луганская область, а где Запорожская. Ну, нас именно с Белгорода. Нам, Вам говорили, что вы идете на запорожское направление, да? Запорожское. А должность какая у вас? Рядовой. Э, рядовой? Стрелок? Пехота, да. Пехота, да? Э, семья есть? Семья есть. А кто? Ну, три девчонки взрослые, и два пацаненка еще неопределенные в семье. Э, жена? Жена есть. А почему... Э, давайте, э, сколько обещали платить? Ну, обещали 4 тысячи в сутки. 4 тысячи в сутки, это 120 тысяч, да? Ну да, ну как обещали, то, что не участвуем в боевых действиях, в принципе. Угу. Ну, вот это или охрана Запорожской АЭС, или там ход взвод, или что-то типа такого. А, я... А на, а на самом деле потому. А чем занимались до этого, до подписания контракта? Работал разнорабочим. Разнорабочий, да? Сколько получали разнорабочим? Да когда как. Ну, 18, 16. 18-16, то есть 120 штук это для вас... Ну, это нормально. Да, туча денег. Ну, да. Я понял. А три дочери уже замужем, да? Вы Нет, сказали определили... за, замужем одна, угу. те уже живут сами по себе, как бы работают уже две. Угу. Я понимаю. А вот э, почему в армию почему? Контрактника, вот мотив. Да ну, мотив естественный в нашей СМИ самое многое, самое разговора о том, что на Украине, ну, как бы нацизм и все дела. Ну, в общем, спасибо за счет... То этого. есть идеологически, да? Ну, в общем, да. Ну, финансовый тоже как бы присутствует. Ну, это уже, ну, естественно, потому что хоть как бы... Платить. То есть идеологически и финансовый, хорошо. Больше. Э, обстоятельства взятия в плен? Обстоятельства, ну, у нас началась атака с утра, вот э, коман- командира нас э, Пески, да, не, Харьковская область. Угу. вот. Началось с утра так. Нас, короче, командиры, в принципе, отправили сами в лес за деревню, сами куда-то пропали. То есть мы остались полностью без всякого командования. И как эти гусары на прорыв на МТЛБ и, и МТЛБ и, и ПТР. Вот мы на МТЛБ проехали, считай, попали. Ну, получилось, что мы заехали практически в мертвую зону. Объехали украинский танк, пока он поворачивал башню, мы метров шестьдесят успели проехать, и он сзади по нам снизу шмякнул. Все, практически там тяжело раненый. Я вот случайно, я сам не знаю, каким образом, я остался даже не поцарапанным. Вот сержант у меня впереди сидел, я ему сделал укол обезболивающего. Он гранатку вытащил и говорит, уходи, я долго не продержу. У вас какое образование? Э, среднее неполное. Среднее неполное, да? Это что значит, 9 класс? Да. А после этого? После этого ученик токарь. Угу. Ну, и... ну, то есть не учились, это так, да, вы учили? Ну, да, от, от завода получилось, что учили. От завода. И да. после этого все время работали, да? Да, разнорабочий. Я понял. Ну, финансово это понятно, то есть там, где 16-18, где там, где 120 платят, это понятно. Идеологическое, да, вот что идеологическое, вот что вы хотели здесь сделать? В большей степени как бы защита мирного населения получается от властей, которые ну, несут как бы чуть ли не неонацизм. Вот это вот такая политика. Хорошо, а что такое неонацизм? Ну, что гитлеровская Германия, короче, унижение других слоев населения и искоренение русского языка. В принципе, так. Других слоев населения? Ну, более. Это которые, каких? Ну, более, которые ниже. Не те, которые повыше сидят, ну, с деньгами, а те, которые уже там в деревнях или кто-то там, типа Луганская, Донецкая область, вот то, что постоянные обстрелы с вашей стороны, там как бы это сам геноцид. Ну, в общем-то геноцид. Ну, с нашей местных... стороны это получается так из информации. Вот вы сказали, там, например, те, кто богаче, те, кто беднее. То, что вы получаете 16 тысяч в России, это не унижение вам? У нас унижение, но с этим уже смирились. Ну хорошо, у вас смирились. Вы говорите, там для вас нацизм это что, когда богатые бедных э, унижают? Нет, да? это в общем я сказал. Не, ну вы не в общем это сказали. конкретно. М? Я не имел в виду конкретно, что вот одна позиция, а то, что именно ну, разные слои населения и то, что Донецкую и Луганскую области именно, что все вот это вместе. Ну хорошо, разные слои населения. Геноцид. Да, я понял. Вы пришли бороться в Украину против социального неравенства или как? Нет, не социального. Ну, разные слои населения, это есть социальное ну, неравенство. Ну, возможно, я неправильно сформулировал. А Ну, а, а как, тогда что а такое? Именно, не... ну, именно вот это самое, то, что именно ну, нацизм, то, что как бы это самое, искоренение русскоязычного и других языков, в общем, а именно только то, что пишется это самое, ну, на украинской мове, чтобы. И то, что захват Луганска и Донецка, так как они отделились, ну, и то же самое прилеты в Донецк, постоянные, то, что это самое были. У нас по телевизору все это показывали в полной степени. А как выглядит искоренение русского языка в Украине? Ну, то, что закрывают типа швейцан в школах, вот это вот все это сам русскоязычное. Где закрывают? Ну, в школах, в образовательных учреждениях. Ну, а где закрывают? Вот где ну, нас... в, образов... в образовательных учреждениях, да? Закрывают? Ну, школы, образовательные учреждения именно. Я понял. А Россия это свободная страна? Ну, относительно. Ну хорошо. А сколько украинских школ в России есть? Я даже не в курсе. Я думаю, ага. что, возможно, нет их. Да, а почему нету? А почему нету? Много украинцев же живет в России, правда? Но ну, их никто не создавал. Может быть, и могли бы сделать. А я... почему не создал? Может, потому что запрещено? Да я не думаю. У нас единственное, что было вот по за запрошлому году, то, что Ставропольский край, дагестанцы собирались эти самые своих детей, девчонок, пускать в паранже, в школу. Вот это вот, вот у них не самое запрещено было, потому что все, ну, все, чтобы одинаково выглядели. Это было, да. А так я не думаю, что запретили бы украинскую школу. Но ну, это вы не... уверены, что в Украине, вот вы пришли, что в Украине запрещают русский язык, да, а у себя вы не уверены? Нет, я, да я не то, что не уверен, я, я думаю, что этого не может быть, чтобы у нас запретили такое, именно чтобы школа была украинская. Ну а почему нету тогда? Ну я вас спрашиваю, сколько в Самарской области, и вот сколько школ в Самарской области с украинским Именно языком? украинского, да я не знаю даже. Ну вы хорошо знаете то, что в Украине, а у себя не знаете. Ну, я и в Украине то, что по СМИ, то, что перед... Не, ну, то, что вы пришли и слушали СМИ, значит, вы в это верили. Ну, в общем, да. Ну, то есть вы не знаете, что у себя в стране происходит, зато вас интересует Украина очень. Нет, почему это самое? в стране, я, я же сказал, почему нет украинских школ. Ну, их просто, возможно, их просто никто не создавал. В смысле, много украинцев? Нет, украинцев-то много. А, а почему не зарегистр... создавал, как вы думаете? Зарегистр... Ну, я думаю, честно, просто у вас разногласия у нас между государствами, я считаю. В смысле разногласия? Не, поза... не по запрету. А стоп, стоп, стоп. Нет, какие разногласия между ну, а государствами? А почему? Вот война и все. Стоп, мы говорим о украинских школах. Ну, почему нет? Я не знаю точно, если. Но я не считаю, что именно что какой-то запрет на это. Не считаете, не, не да? Не думаю. Не думаете, да? Ну, в Украине есть запрет на русские школы, да? Ну, у нас показали конкретно, что запрет на русский язык, вот это вот все дело. Да. Я на каком языке с вами разговаривал? На русском. Ну, свободно я могу с вами общаться, да? Ну, и многие со мной общались после того, как я попал в плен. Я, в принципе, и к охране, и все вот это самое довольно-таки лояльно относятся. Ну и что, запрещен русский язык в Украине? Борются с русскоязычными? Я, я с этим не столкнулся воочию, когда я с этим не, сам не столкнулся. Ну так что, скажем, Скобеев и Соловьев? Ну, можно сказать, что они очень заблуждаются. Заблуждаются? Очень заблуждаются. Пусть они посмотрят реальности в лицо. То есть никто не притесняет русскоязычных здесь, да? Ну, в общем, пока я был, вот, э, когда после этого, ну, ничего. А как бы уверенности было. такой нету, правда? Полной уверенности нет. Но ну, вы все-таки думаете, что, может быть, запрещают, да? Нет, ну, я говорю про то, что покуда нас взяли, ну, у нас вот информация и отношения, то, что бандеровщины и всего остального, как бы, ну, в общем, нет. Естественно, отношение к нам, так как мы военнопленные пришли с оружием, ну, это в любой стране может быть то, что мы пришли с оружием, мы пришли практически ну, убивать народ. Это да, это злость и все остальное присутствует, но не более того. Мы говорим о идеологических вещах, хорошо. Ну, это идеология, в общем же. Э, вы были где-то за границей? Никак нет. Вообще нет, да? Вообще не было. В э, Германии на каком языке говорят? Ну, на, на немецком. Хорошо, русских много там? Ну Я, я по СМИ, русские там есть, да. Много, да? И которые переезжали, у нас в деревню тоже. Есть, да? Есть. Может, там еще, ну, их там не притесняют с русским языком в Германии? А в Германии не знаю даже. Не знаете, да? Насчет Латвии и Эстонии, там, насчет Латвии, да, по СМИ там показывают, что там уже, да, русский второй сорт и все остальное. Хорошо, ну, давайте поговорим о Германии все-таки, да? В Германии какой государственный язык? Немецкий. Ну, то есть ты, когда приезжаешь в Германию, ты должен учить немецкий, да? Ну, нет, если есть возможность, ты сам разговариваешь на русском. В смысле возможность? Ну, когда ты хочешь пойти ну, на, своей... на работу? А, если на работу, естественно, придется изучать национальный. Ну, вот русский приезжает, это же утеснение его, наверное, в Германии. Нет. А почему он не может говорить на русском? Это же притеснение. Нет, если он на работу устраивается, он же его уже никак понимать не будут. То есть это нормально, что должен учить э, это немецкий, да? да? Украина это независимая, суверенная страна. Да. Здесь какой украинский государ... Э, язык государственный? Ну, украинский. Ты должен его знать? Ну пока я не работаю, или, допустим, я у себя, я как бы не обязан. А если я приехал на работу, естественно, я буду... Лицом. Граждане Украины должны знать украинское государственное? Конечно. Но ну, это же нормально, да? Ну, это нормально. И то, что когда ты идешь на работу, ты должен знать украинский, правильно? Да. Так в чем притеснение русского языка, я не понимаю тогда? Ну, я затрудняюсь на это ответить. Объясните мне, ну то есть, ну, конкретно. Ну, вы, вы же говорите, что, что сюда вы зашли за то, чтобы защищать русский язык. Нет, именно что притесняют население русскоязычное. В чем, вот, как, как это выглядит? Вы мне сказали, что нужно знать, э, ну, типа, притесняют русскоязычное. В чем она ну, выражается? Ну, в, школ, в школах полностью пытаются закрыть вот именно русский язык, чтобы не, сам, ну, не общались на русском но ну, преподают именно на отцам на Украине. Сколько в Германии русскоязычных школ? Без понятия. А может, там тоже притесняют? Ну, если только на немецком учиться. В школе на немецком учатся в Германии? Ну, в школе, да, на немецком. Ну, это независимая страна Германия? Ну, естественно. А Украина независимая страна? Независимо. Ну, я имею в виду то, Анна, что... нет, стоп. Государство может принимать те законы, которые она считает нужным, как независимая страна? Государство, да. Хорошо, значит, с языком мы разобрались. Притеснения нету никакого. Нет. Все. Лезть в чужую страну и указывать, какой язык должен быть, тоже как бы не камильфо, правильно? Да, не наш. Да, дошло как бы, да? Дошло. Давайте демилитаризацию. Ну, как бы изначально цель спецоперации – демилитаризация страны. То есть, что это значит? Ну, оставить страну без войск. Для чего? Ну, так как она пыталась вступить в, блок в натовский. И что? Ну, и то, что у нас уже не остается практически границ вообще. Какие ну, то границы? Есть, если базы поставят на границу Украины, ну, в Украине, тогда наши вообще ничего не смогут сделать. А что, а что вы хотели делать? Ну, то, что на, блок НАТО полностью окружает уже всю Россию. Украина, она пока ни с Луганью, ни с кем не ссорилась. Мы же жили мирно, и все нормально было. А кто должен был ставить базы НАТО? Когда это должно было произойти? Ну, а спецоперация это началась после, до 2014 года. Собирались же что-то вступать в, в, это, в натовский блок. У меня другой вопрос. Когда должны были быть на, э, база НАТО поставлена? Вот, а, когда ну, вот... это в течение вступления, естественно. То, что есть, когда бы вас приняли в ЦАМу, в блок НАТО. А когда должны нас принять в НАТО? Если бы. Поэтому и началась вся эта заварушка. А если бы в роте росли грибы? Ну, тогда бы они были. То есть вы понимаете логику? Я понял. НАТО хотела брать Украину? в свете последнего не суммировалось как бы изначально. Но до сих пор как бы еще ну, не хочет. Ну, в общем, да. Ну, а вы говорите о каких-то уже базах. Нет, это в последующем, как бы, если бы вступили. В Польшу же ведь сам А вы, зна- а вы знаете, что теоретически Китай может забрать Сибирь? Может, если захочет. Правда? я думаю. Может, с Китаем будут русские воевать? Честно, не знаю даже. Нет, ну все-таки... Но если пойдет, то, естественно... Не-не-не, ну а, а, а, а зачем ждать? Нет, ну, да. вы же сами сказали, что может забрать. Вот здесь как бы, ну, какая-то... Ну, может быть, было бы НАТО, может быть, были бы базы. А вы более уверены, что Китай, может, если захочет, то заберет Сибирь. Может, с Китаем начать воевать? А? Как думаете? Ну, Китай заберет, да не так. Он потихоньку будет. Нет, нет, нет. Ну, вы же сами говорите, а почему русские не воюют с Китаем? Ну, это ближайший сосед, дружественное государство. А мы что, не ближайший сосед? Тоже были ближайшие соседи. А чем мы стали недружественными? Честно, я не знаю отношения стран, почему поменялось. Нет, в чем не, ну, поменялось? В какую сторону поменялось? Я просто не понимаю. Ну, всю дорогу и все прогонять и все остальное. Больше как еще. То, что мы вас называем москалями? Нет, ну прогонять со стороны вообще в общем идет. Как, кого мы прогоняем? Ну, москалей. Каких москалей мы прогнали из страны? Назовите фамилии. Нет, давайте успокоимся, пожалуйста. А, а почему? Нет, ну каких москалей мы прогнали из страны? Я нет, я больше не буду а почему? Нет, я запутался. Мое образование не позволяет логически так долго размышлять. То есть, когда вы заходили, вы не думали? И то, что меня просто завезли. Насильно? Я даже не видел, не видел, куда и чего нас. Ну, как вы не знали, куда движетесь? Закрытыми нас завезли просто в машинах. Потом мы оказались уже на месте. А почему вы не хотите говорить? Вы же пришли убивать украинцев. Да я не пришел убивать, у меня изначально был или хозвзвод, или раздача гуманитарной помощи. Какой гуманитарной помощи? Как армия РФ? Луганской или да, Донецк. Как армия РФ? Ну, не знаю, но у меня сразу именно объясняли, что нужно было или хозвзвода, или раздача гуманитарной. В край. Кому? Защита. Ну, ну, ну, в Донецке, в Луганске, где после обстрела все это было. И какую гуманитарку вы возили? Да ничего не возили, я же говорю, это была подоплека. На самом деле сунули автоматы, заехали. И все, закрытыми. Заехали в какую-то деревню, в лесполосу, там сначала окопались, вокруг вообще никого не было. Зачем там было сидеть? А вы не хотели уйти, вот сказать, вы что, я ехал э, гуманитарку развозить? Ну, как бы было уже поздно, и так как мы стали как караульный взвод, никого, ничего, и самое, не было вообще вокруг, и для чего мы там стояли, и мысли не было в том, чтобы стрелять или что-то, и чтобы уходить. Что вы имеете в виду, вот, вот телек, у вас ума хватило вот эту всю дурь слушать? Микрофончик. Да в день-то, ну в чем, в чем проблема? Ну, может, русские одумаются. Я просто не понимаю, чего вы боитесь. Да я не боюсь. Я просто, я же говорю, вы запу... вы... я уже запутался. Я взрываю мозг? Да, на улице. Ну, это проблема во мне, что я взрываю Это мозг? моя проблема, я поэтому и говорю. Я манипулирую чем-то или я ставлю правильный вопрос? Вы ставите вопросы, которые до меня не совсем доходят. Вы не, пони... вы не знаете ответа? Очень, да. Вы это признаете? Да. Продолжаем или вы уже не хотите этих вопросов? Вы можете говорить Любомир? Нет, я не знаю, я запутался. Остановимся, я просто запутался, и честно вот сейчас. Не, осозна... ну, не осознаю даже этот ответ на вопрос. Какой? Ну, вообще нет. Сейчас уже сам тяжело. Ну, вас никто не мучает? Да я понял, естественно. Ну, не, не, по-русски, я... потому что русские могут говорить, что мы вас здесь мучаем. Нет, я просто... Вы, вы, вы узнаете, что как бы ваше мышление не способно это воспринять, нет, я да? Устал, да. Русским хотите что-то сказать, вот как бы после этого всего, что мы говорили? Вашим ну, соотечественникам? Не то, что после того, что говорили, я и так скажу. То, что нас отправляют в Украину без всякой идеологии, какие-то СМИ, они нас это самое просто отправляют на мясо. Я это, в этом убедился полностью. То есть с первого же дня боевых действий нас закинули под обстрел, никакого прикрытия, ничего. Сразу были 200-е, 300 -е. Один день отдыха, на третий день нас оставили во время боя командиры, и нас просто всех практически порешили. Я чудом остался живой. Жалеете, что зашли сюда? В общем, да. Что хотите сказать украинцам? Я прошу, я прошу прощения за то, что я вообще как бы проник на территорию государства с оружием и с дурными намерениями.